tuh ini di alas purwo ini ya teman-teman ini di hotel nih di belakang hotel Cilen Terus Tumpang iya, Rumah. Kan eh. Oh iya. Kan bakar apa di keropok? Duh, dibakar tuh se. Sambil bakar ikan ini di alas purwo ya. ini ya. Youtuber. Hah? lagi nih, Bro. Ya yes, ngono apa-apa iya, oh. rapo. enak gurih. Eh, ya. ah. nah, ini ini kan tambahnya sitok kasus sampe blok. Lah yo iki angel iki, Bu, tanganku. Awakmu kan wis ben tak bayaran nang entuk anu to. Aku ora bayaran rumah kae. Paling entuk 15.000. Subscribe. Subscribe. Oh. Aduh, ledos. lagi berkumpul di Alas Purwo. Moh. Mau nih kok nih. Lagi mau. <laughs> ini di Alas Purwo ini ya teman-teman nah, nanti kita lanjut menelusuri sana ini acaranya mau bakar ikan dulu ini hmm, bakar ikan Kang Fire. Iki Tapi ngomong iki karo dikampani. kuler. Wis entere Ini kan kena gemelean terusan. Hmm. itu sing tunggoni. Oh, gak usah. Padang-padang gini nih, kena itu malah. mateng Kita jalan-jalan di area Alas Purwo ini ya. Ini bambu-bambu rutinitas baru selamat malam selamat malam juga ini ya loh ini lagi ada di Alas Purwo di Jilen ya ini di wilayah Hotel Jilen ya Alas Purwo ini di wilayah area hutan ini ini hutan hutan bambu ini ya ini ya teman-teman nah ini bambu dan di sini itu camp-camp para pekerja di Hotel Pelengkong ya ini karena di sini tidak boleh dibangun bagus karena biar kelihatan asli alamnya hutan alas purwo ini ya tuh ini ini tadi kalau siang di sini itu banyak sekali dengan hewan-hewan seperti babi, seperti kidiang, seperti banteng-bantengnya di sini banyak sekali ya teman-teman kalau siang berkeliaran di sini. Ini kalau malam ya beginilah keadaannya kalau keadaan malam ya teman-teman. Ini. Nah, ini masih dalam acara bakar ikan dulu sama teman-teman di sana ya teman-teman di dalam acara malam satu suruhan ini ya teman-teman nah, ini nanti kita lanjut nanti di hutan depan sana hutan belantara lumayan apa ya timbun dengan hutannya di sini karena masih ramai juga dengan apa ya kem-kem dan teman-teman pada ngumpul di sini Salam untuk Kak Ucripnya semoga sukses selalu channelnya dan ini live yang kedua ini ya belajar masih belum bisa lancar ini live nya ini masih acara bakar-bakar ini sama teman-teman ini nih nah, masih bakar ikan rame-rame itu ikannya nah, tuh seru sekali ini di Alas Purwo ini bersama kawan-kawan nih nah, ya, ini di Hotel Jilen ya kalau teman-teman mau surfing atau main selancar di Alas Purwo sini di Pantai Pelengkung sangat bagus sekali dengan ombak-ombaknya sekarang untuk bermain selancar ya. nah, ini saya ajak di tempat-tempat yang agak sepi ini ya teman-teman ini ya itu itu di sana itu hotelnya ya teman-teman hotelnya di sana itu itu di sana ini masih ramai dengan tamu-tamu ya dari luar negeri ya dari Brasil dari Belanda dari segi-segi negara Eropa banyak sekali di sini ya Halo. Nah, ini. Nah, di situ adalah dapur dari Hotel Cilen ini ya, teman-teman. di sini masih banyak dengan hutan-hutan bambunya soalnya di sini agak-agak apa ya datar oke nah itu itu yang saya center ini adalah vilanya ya teman-teman ini ya, ada lampu soalnya PLN di sini baru masuk masih belum lama kemungkinan dalam satu tahun ini ya teman-teman PN bisa masuk di daerah Alas Purwo sini baru satu tahun nah, ini gelap sekali soalnya ini di hutan bukan di kota ini ya teman-teman ini nah ini ini sangat gelap sekali kalau tidak bawa senter nah itu suara nah itu suara rusa itu nah dengar enggak? ya agak-agak sedikit bahaya di sini ya teman-teman soalnya banyak sekali dengan binatang-binatang buasnya di sini ya teman-teman terutama ya harimau-nya di sini bahaya sekali ya terima kasih atas hadirnya oke kita sana lagi nanti kita lanjut lagi di tepi pantai sana ya nanti malam-malaman jam-jam 12 biar lebih seru lagi bakar bakar Ah, masuk. Ayo, yang buka YouTube, yang buka YouTube, lihat live-nya ini. Buka, apa? Buka. Bukaan. YouTube. Telan, telan. Telan. Telan. Bakar, bakar. Ah, iki Bang Kampret, iki Bang Kampret lagi bakar-bakar Bang Kampret. Aja turu tok ae Bang Kampret. ayo tangi tangi bang kampret eh, oh, lo gak di gak di belek kok seka tak bumbu tak an aku bumbu minyak ayah kan bareng eh. nah itu gue iya iki ah kan tak subscribe ya iya mau wadir ya cek ben suki cek sponsor ya sponsor ya mau umbro Piro iya, sebesar loro apa jane? Eh, sejan aja ya. Ben anu sih. Sempanas yo. Ya yang kita. sponsor berarti masuk i. Iya. <laughs> Sudah aman, sudah aman. Ini siapa anu ya. Iya, iya. Didelok kan didelok. Apa deh. ayo ikan bakarnya loh ikan bakarnya pasti kan lagi eh pengen nganu ya ini ikan ikan tambak moncong ini ya teman nah, ini ini ada ikan kakap ini ada ikan kakapnya ini nah ini ikan kakap besar kali hmm. Arane guyu langsung mlebu. Ya? Heh? Arane guyu mlebu lho. Ya. ya. Tuh, sama teman-teman pada ngumpul di Alas Purwo. Nah. Ini namanya mbek, ini namanya mbek mbek. Hahaha. <laughs> hmm, kalau ingin agak-agak serem di sini teman-teman Di sini. Nah, di sini ini pasti blur di sini pasti blur di sini teman-teman kamera tidak akan bisa fokus di sini teman-teman kalau saya arahkan kamera di sini pasti blur soalnya di sini agak-agak wingit tempatnya teman-teman ya semoga jangan ada apa-apa ya di sini teman-teman soalnya di alas ini sangat membahayakan juga di sini ya nah ini biasanya di sini kan ya, ya. Ya. Nah, ini dulu masih belum ada lampunya agak-agak sedikit membahayakan di sini ya teman-teman kita agak sedikit mendekat ya sedikit mendekat nah sini nah di sini itu kata ada ada sesuatu ya ini ada yang jadi sedikit-sedikit astral di sini ya teman-teman ayo teman-teman yang suka petualangan di hutan-hutan mari merapat Nah, ini bersama kawan ini ya. Nah, ini. Ayo teman-teman yang mau ikut-ikut petualang di Alas Purwo. Maaf ya, belum bisa menjawab satu persatu ya, teman-teman. Ini. Dan di sini tempat-tempatnya agak horor sini ya, teman-teman. Nah, ini di hutan yang agak sedikit angker ya teman-teman nah, ini sama kawan kalau sendiri yang pasti saya tidak berani <laughs> ada temen ini ya nah ini di tempat-tempat seperti ini biasanya makhluk-makhluk astral berkumpul ya teman-teman nah. ayo nanti mas rotok ronai ya, mas nanti kita lanjut ke season kedua ya teman-teman agak yang lebih seram lagi kita bakar ikan dulu nanti kita lanjutkan live nya yang lebih seru lagi biar teman-teman mau uh -uh. ini kayak di sini ya, teman-teman ya di sini cuma jalan-jalan gak ingin mengganggu untuk yang menunggu di sini ya ya untuk yang menjaga di sini nah di sini di sini biarpun terang ada lampunya di sini pun sangat berbahaya sekali ya teman-teman ya teman-teman itu ada suara apa itu ya seperti hewan di sana nah di sana itu ada seperti hewan entah babi atau rusa itu suaranya itu dari dalam hutan nah, iya, suaranya terdengar dari sini nah, ini coba lihat di sebelah yang sebelah sini ya teman-teman sebelah sini teman-teman nah, ini sana sudah hutan lebat sana teman-teman di sana itu udah sangat lebat sekali itu ada pohon yang besar sekali itu teman-teman itu hutannya besar sekali apa pohon pohon besar sekali itu itu karena soalnya di sini sangat masih habitat hutan yang sangat purba sekali ya di alas purwo sini ada hutan purwo nah, ini ini dan di sini pun juga bangunan di sini tidak boleh dibangun bagus ya sama pemerintah dengan apa adanya soalnya di sini memang masih alam dan asri hutannya oke kita lanjut channel lagi bakar-bakaran dulu nanti kita lanjut lagi Wes mateng. Wah, mantap, mantap, mantap. Wah, manyus iki, manyus iki. Manyus gurihnya ya. Ya. Mantap, mantap, mantap. Ora ambek opo kowe. Burung yo. Ya? Burung. Ya, Akar ikan 51 suro. Iya. Lah aku Guyih. Guyi, guyi, guyi, guyi ini artis-artisnya ini. Nah. Bugel, ya, bugel. Nah, ini, ini kokinya ini, koki. Uh, gurih, gurih, gurih, gurih. Kalau masalah. mah mah tersaingan. Ya, semua aku saingan. Oh, saingan. Dekat balik, Bek. ngeplak ya, nih oh, Ben kuri, Bek. Ki lagi. Eh? Orang kayak ah, ben ben matung pisan, Dek. Oh ya. hmm, ada gangguan, ada gangguan. Lah gak ngene apa alasane? Apa kancane iki ra duwe pikiran? Apa dadi apa? Ah kari kan. Hah? Raklet ya. Gini cek mawa raklet. Oke ya teman-teman nanti kita lanjut lagi kita menelusuri di sana ya di Akuro nanti ya kita berhenti dulu